但是呢，虽然是一个正向的牵引，我们还是要注意一下，它这个是非呢，会代表是比较有益于呢去做调解。那么在针对易经卦的部分呢，要特别留意的是，它比较容易会针对呢家中的长子，又或者是说，比如说你是第二代，然后你是第一棒的接手人了，还有如果你的工作性质是负责宣传。 或者是你主要呢是靠你的声望、名望呢来，呃，赢得这个大众的这个喝彩的人，比如说政治人员哈，再来就是鼓手或者是武术以及运动人员哦，都是要特别的去注意一下是非位这个方位呢的一个摆设状态。是非位这个位置呢，它也是呢。 在今年呢，逢到了我们的这个禄存星啊，入到这个宫位，因此要格外的注意的是，它会带来的是有是非、官灾、争执、不和、口舌、诉讼以及情绪的一些波动。虽然这些感觉都是比较负面的，但是好消息是，至少逢到了一个吉的金树的木星牵引之下，比较容易会带来呢，就是能够。 有一个和解的状态的结果，那特别要注意一下是非位呢。一般来讲呢，这个位置呢，我们会去吹动的人呢，通常是针对如果你的职业是律师或是法官，或者是你是属于公家机关的单位哦，因为这是属于大利里的一个方位，因为你是属于执行者、立法之者。那么属于一般的百姓的部分呢，啊，比如说。 普遍的，荧幕前的朋友们会建议，在这个方位，切记在今年二零二二年的东方是不宜去做动土以及装修的。那切记在这个方位，我们尽量可以摆设的是红色或者是紫色的地毯呢，来让这个位置呢得以化解它的一个负面的一个力道。那么，如果你想要在把这个位置的这个 力道能够消弱的话，我们也可以放上石狮一对哦，在对应的这个左右对称的方位。那同时在这个位置上呢，尽量在当年度不要有蓝色或者是绿色的色彩哦。同时要提醒一下，在这个位置上，在今年的东方，尽可能呢，呃，要特别注意的是，它如果没有，呃。 放上适当的摆设是比较容易会影响到，比如说我们的双脚，呃，有些人就比较容易会有不小心扭伤啊，哦，或者是损伤啊，跌倒啊，哈，甚至有些人会有足部的一些问题，比如说香港脚啊，或者是呃，他有这种四肢无力呀，哦，或是指甲呃的问题哦，所以请要留意一下。 再来就是针对肝胆啊，那可能就是会有影响到，比如说比较容易疲惫啊，呃，眼白比较黄啊，或者是说，呃，总是会有这种呃口臭的问题。那么筋的方面呢，就是比如说要注意一下，呃，容易有这个抽筋啊，或者是这个坐骨神经的这个疼痛哦。那这个疼痛的部分呢，请。 有这个相关方面的朋友们呢，就是一定要治一下这个是非位，那同时也会影响到就是头发的部分呢，会比较容易有落发哦，那可能就会有这个秃头的这个疑虑在。再来就是姓氏呢，比如说以下的这些姓氏是比较容易受到这个是非位的一个影响哦，不管是正面或是负面影响。 有针对姓陈的、姓林、姓李、宋、杨、梅、万、杭、查、蒋以及简。那同时，如果你的名字里面有带木字边或是草字边的，比如说松、柏、桂、杭、柳、枝、柔、冬、枝、茜、沙、栗。 以上这些自选呢，也都比较容易呢，受到是非位哈，在东方的这个影响。那在这个位置呢，在今年呢，也是很适宜可以透过这个青龙到此的这个符呢，来去做镇煞的部分。那再来就是在这个位置的颜色，在当年呢，尽量是以这个青绿色的部分哦，能够。 避开的话呢是比较理想的，因为它会有强化它的一个效果。那同时呢，要特别留意的是呢，在布局的部分呢，是大利于我们的这个春季及冬季哦，尤其是针对农历的二月份的时间呢，来去布局我们的是非位是比较理想的。那时间点呢，最低的时间是属于我们的卯时，也就是早上的五点到七点。那再来就是。 大力的职业呢是有针对，比如说你是做家具的，或者是伐木的，呃，或者是雕刻类的，只要是跟木材相关的行业呢，在这个是非位的布局呢都可以去强化。那再来就是，比如说是做高山农作物运输业，呃，或者是你是走出国经商的朋友们，都要去注意哦，可以强化一下这个是非位。那当然呢。 还有稍早提到的，如果是公家机关的哈，或者是法官、律师的话，也都可以强强化这个方位。那不利的时间点呢是秋天，所以尽量在秋天的时候呢，这个部分呢就是尽量不要去强化。那我们如果要催旺这个是非位呢，来达到我们的这个呃营收的相关的啊，或是利于。 你的行业别的话呢，可以分别用动态或者是静态的模式。那么动态的模式，比如说我们可以用这个呃金钱树，但是我们今天这个呢，就是用不要金色的，可能要透过用不锈钢的方式的铁树哦。那么再来就是我们可以用扬声器或者是用 speaker 哈，比如说有一些人会安置一些大型的喇叭，我们是可以放置在这个位置来吹旺这个是非位。 因为这个代表会有震动，会有声响，那同时呢，就会催旺它的一个强度。那另外比较静态的方式呢，就是你可以逆操作去摆放绿色相关的东西、物品，呃，包括植物，或者是说我们可以有一对木科的这个对联，我来强化你的威望。哦，还有又包括有。 达到这个是非位的一个补强哦，或者是有些人会摆设书柜的部分。好，以上呢是针对在二零二二年呢，在这个是非位与我们的这个正东方的这个相关摆设注意事项哈。那有需要的朋友们，请务必要好好的把握哦。我是金英老师，后续还会再陆续分享其他方位的注意事项。我们下次再见了，拜拜。